ассалаумағалейкем жақып асанов мырзаға өтініш кереев мұрат сайлаубайұлы қызылорда облысы арал ауданы сексеуіл кентінің азаматымын мен 2018 жылы жауқазын балабақшасында қарау қызметін атқарған болатынмын 2019-дан бастап санкубаева күміс екі қарауылды 24 сағатқа еріксіз қойған болатынмын үшінші қарауыл еңбек демалысына кеткен болатын денсаулығымызға сыр берген санкубаева күміске барып біз өз өтінішімізді білдірген болатынбыз бір адам беріңіз бізге денсаулығымызға сыр берді деп екі қарауыл 48 сағат жұмыс істеген болатынбыз болмағасын өтінішімізді ғылым министрі асқар аймағамбетовке өз өтінішімізді білдіріп төрт сағатта алдырып тастаған болатынбыз 2020-ның наурызынан бастап бізді жұқпен жұмыста тұрған жерімізден Санкубаева күміс бізді жұмыстан шығарып жіберіп отыр. Арал аудандық сотына өз өтінішімізді білдірген болатынбыз. Арал аудандық соты онлайн арқылы біздің бізге 8 сот жасап отыр. Прокуратурадан бір адам жоқ. Жақпасаров мырза бізге әділдік керек 2021-де құлдық сана сезім отыр дамыған елдің қатарында біз өзіміздің еңбек ақымызды сұрағанға бола сәнкубаева күміс соту воскресеньені сылтауратып бізді жұмыстан шығарып жіберіп отыр жақпасаров мырза біз сізге өз өтінішімізді білдірсек 2021 бірдің 7 айында өз өтінішімізді сізге білдірген болатынбыз, Жақбасант мырза. 2021 бірдің 16-сы 8 айда бізге ә, мырзадан өтінішімізге байланысты ә, теріс мәлімет келіп тұр. Білікті заңгерлерге жүгінулеріңізге болады деп бір жылдан астам уақыт кетті жақып мырза баспаған тауымыз бармаған жеріміз қалмады жақып асанов мырза біз кенжелеп кемес. біз өз өтінішімізді сізге білдіріп отырмық заместитель кенжелаев мырза біздің өтінішімізді аяқ асты қылып отыр заң қайда екіншіден біздің өтінішіміз 15 күн ішінде қаралып болу керек егер біздің өтінішіміз ұзаққа созылатын болса үш күннің ішінде бізге жауап келу керек бізге ешқандай жауап келген жоқ 21 бірінші ғасырда мынау құлдық сана сезім болып отыр санкубаева күміс мен үйде тоғыз адам келіншегім жұмыс істемейді жеті балам бар бес жылға кредитімді қалай төлеймін камаз қалай төлеймін суббота воскресеньені сылтауратып жұмыстан босатып жіберіп отыр асқар аймағамбет 24 сағатты өтінішімізді білдіргесін асқар аймағамбетов біздің 24 сағатты алдырып тастаған болатын соған ешқандай жұмысымыздан сылтау таба алмай санкуа күміс суббота воскресенье жұмысқа келмеді қалып, бізді жұмыстан босатып жіберіп отыр оны қалай түсінеміз біздің сонда құқығымыз болмағаны ма жақып мырза сізге өтінішімізді білдірсек сіздің заместителіңізден орынбасарыңыздан дейді бізді өзі шашатты шынын айтқанда депутат мырзаларға өтінішімізді білдірсек депутат мырзалар жоғары сотқа өтініштеріңізді білдіріңіз жоғары сот шешеді біз ешқандай қолымыздан ештеңе келмейді дейді заң қайда жақып мырза мына мен балдарды қалай жеткіземін заң бешелерінен басып отыр арал аудандық сотында сегіз сот болып отыр не деген масқара прокуратурадан бір адам жоқ қызылорда облысы жиырма минутте тағдырымы шешті отыр а сіздерге өтінішімізді білдірсек мазақ қылады бізді кенжалиев мырза жаңағы білікті заңгерлерге жүгініңіздер дейді заңгерлерге жүгінсек жаңағы заңгерлер жоғары соттың шешімі шықпайды ештеңе істей алмайсыздар дейді сонда біз жақыпбасар мырза қай жаққа барамыз сонда президенттік әкімшілігіне өз өтінішімізді білдірсек қызылорда облысы жемқорлық министерствосына беріп отыр жемқорлық министерство қозғалмай отыр қозғалмай қызылорда облысының жемқорлық министерствосы қозғалмай отыр сонда біздің құқығымыз қайда мына кішкентай өсіп жатқан жетім балам менің осы тәрбиеме қалай болады мен не тәрбие беремін заң қайда ақысыз суббота воскресенье жұмыс істеңдер деп ба күміс бізге міндет қылып біздің мойнымызға іліп қойып отыр енді арал аудандық соты шешімі жұмысқа бармаған бармаған қылып отыр бұның ішінде бақтеуші болған. 2018-дің ә, октябрь айында мен сот воскресенье жұмыс жасадым. Басшы мен жұмысшының арасында маған Санкуаева күміс 10 мыңнан ақша береді. Оны әкім мырзаға барып Қызылорда облысы Сексеуіл кентінің әкіміне барып айтсақ, оны он мыңды қалтасынан төлеген дейді. Екі адам жұмыс істеді. Бір әйел адам болды, кір жуғыш екеумізге бейжайдың ішінде он мыңнан ақша берді. бес шақсақ жүз мың теңге ақша беріп отыр сонда екі қарауыл еткен адамға оны қалай түсінеміз оны сот мырзаларға айтсақ естімеген болып отыр жақып асанов мырза біз өтінішімізді сізге білдіріп отырмық біз өз ойымыз жақып асанов мырза сізге барып тұрған жоқ біздің өтінішіміз енді біз қайда барамыз ішпей жемей жұмыстан айырылып қалып отырмық міне ой жалақымызды сұраған ла. үкімет бірде жиырма бес суббота воскресенье шығарып отыр шешім шығарып отыр бірде жиырма бес а соны санкубаев күмістен бірде жиырма бесті сұрасақ бізді жұмыстан босатып жіберіп отыр біз бала шағамызды қалай жеткеміз кредитімізді қалай төлейміз жақып мырза оң көзімізден қарап біздің шешімізді шешімізді туралап беруіңізді сұраймыз өтініш